සබපත්තුමා අපි සමඟ දුක බෙදාගත්තා. ආහාර සෞඛ්‍ය ඇඳුම් නිවාස ජනරජයෙන් ජනතාවට ලැබිය යුතුයයි පවසන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සියල්ලටම යටින් ඒවා ඉල්ලලා නීතිය හමුවට යන්න බැරි බවත් කියලා තියෙනවා අද ටෙලිවැකියෙන්. බන්දුලටත් හෙට හොඳටම අමාරුවේවි. ශ්‍රී ලංකාව තවමත් අසාර්ථක බංකොලොත් රාජ්‍යයක් කැනේඩියානු මන්ත්‍රීවරයෙකු කියයි. ආදායම් වැඩි කරගන්න වෙනවා ඒකට බදුගහන්ට වෙනවා අගමැති දිනේශ් කියන කතාව. ණය වෙනුවෙන් රතිං්ඥ පත්තු කළ අය ගැන ෆොන්සේකා කියන කතාව. මාධ්‍යවේදීන් මර්ධනයේ නිවට බව ගැනත් සරත් ෆොන්සේක පාර්ලිමේන්තුවේදි කතා කරයි. හිත්ත බෙහෙත් කියලා IMF වසපොවන එක ගැන විජිත හේරත් පෙන්වාදෙයි. සියත මර්ධනයට දරන උත්සාහය ගැන හිටපු ජනපති මෛත්‍රී ඔවිරෝධය පායි. දැන් ඔය පාර්ලිමේන්තුවේ තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කරලා ජාතික මාධ්‍යායතනයකට අධිකරණයට ගෙන්නන්න පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩුපක්ෂ සංවිධායක යෝජනා කළා පහුගිය දවස්වල අපි ඒකට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධයි. නාමලුත් සියත මර්ධනයට විරෝධය පායි. මේ සියත නාලිකාවට මේනකොට විශාල තර්ජනයක් එල්ල කරලා තියෙනවා. දැන් අවධානය දේශීය පුවත් වෙත. පළත් පාලන මැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද විමසීම අද යලි කල් දමනු ලැබුවා. ඒ දින නියමයක් නැතිවයි. ඒ අනුව මේ මස 28, 29, 30, 31 සහ අප්‍රේල් 3 යන දිනවල තැපැල් ඡන්දය පවත්වන්නේ නැහැ. එසේම පළත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය ඉදිරියේදී දැනුම් දෙන බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අද නිවේදනය කළේ. මැතිවරණ කොමිසමේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද පෙරවරුවේ පැවැත්වුණා. ඒ කොමිසමේ සාමාජිකින් පක්ෂ ලේකම්වරුන් හා මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන අතරයි. මෙහිදී පළාත්පාලන මැතිවරණය එළමෙන අප්‍රේල් විසි පස්වනදා පවත්වනවාද නැද්ද යන්න සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා වී තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩාත්ම නියෝජනයේ තියෙන පක්ෂය හැටියට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මතය මොකක්ද කියලා අපි එතෙන්දී ඉතා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර සිටියා. අපේ පක්ෂය නිතරම මැතිවරණ වෙනුවෙන් පෙනී සිටි පක්ෂයක්. ඒක එදත් එහෙමයි ඉදිරියටත් අපි ජනතාවගේ ඡන්දායිතිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා මැතිවරණ වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා ඒකෙන් දා මැතිවරණය අවලංගු කිරීමේ කිසිම සහයෝගයක් අපේ පක්ෂයේ හැටියට අපි ලබා දෙන්නේ නැහැ කියන කාරණේ අපි ඉතා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. දැන් පැහැදිලි මුදල් ඇමතුමා හැටියට ජනාධිපතිතුමා මුදල් දෙන එක නවත්තලා තිනවා. දන්න හැම සෙල්ලමක් මුදල් එතුමා මේ මුදල් ලබා දෙන එක නවත්තලා තිනවා. ඒක පැහැදිලි. එතුමාට මේ මැතිවරණ අවශ්‍ය නැහැ කියලා පාර්ලිමේන්තුවෙත් කිව්වා. සල්ලි දෙන්න මැතිවරණයක් නැහැ කියලා කිව්වා. මැතිවරණයක් තියන සල්ලිත් නැහැ කිව්වා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව මේ මැතිවරණයක් තියන්න ඕන කියන ස්ථාවරයේ රටමත් ඉන්නවා. ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාමාර්ගය වෙලා තියෙන හැම පැත්තෙම මැතිවරණ කොමිසමේ ඉදිරි ගමන හා මැතිවරණ කොමිසමේ ස්වාධීනත්වය යටපත් කරන්න ජනාධිපතිවරයයි මේ ආණ්ඩුවයි වැඩ කරනවයි කියන එක නම් දැන් ඊටාම පැහැදිලිව අපිට පේන්න තියෙනවා. ඡන්දය පවත්වන්න නොදී බාධා කරගෙන ඉද්දී ඒකට එරෙහිව අධිකරණයටවත් යන්න බැරි නම් ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසමට එතන ඊටාම පැහැදිලිවම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සමහර අය කිව්වා දින බින්දු නැතුව කල් දාන්න කියලා කිව්වා. අපි දැක්කා සභාපතිතුමා අපි සමග දුක බෙදාගත්තා. ඒ සභාපතිතුමාට වගකීමක් තියෙනවා මේ රටේ මැතිවරණ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කරන්න. කොමිසම පැත්තෙන් පැහැදිලි කරා ජනාධිපතිවරයාත් කැබිනට් මණ්ඩලයත් ඒ වගේම නිලධාරීන් කීප දෙනෙකුත් මේ මැතිවරණය පවත්වන්න දෙන්නේ නැහැ කියන පැහැදිලි කිරීම පැහැදිලි කිරීම ASCII ආවා. අද පස්වරුවේ මැතිවරණ කොමිසම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ මීට පෙර දින නියම කළ පරිදි මාර්තු මාස 28, 29, 30, 31 හා අප්‍රේල් මාස 3 යන දිනවලදී තැබැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම සිදු නොකරන බවයි. චන්ද විමසීම් දිනේ සම්බන්ධව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ඉදිරි කාලයේ තීරණයකට එළමෙනු ඇති බවද මැතිවරණ කොමිසම නිවේදනය කළා. සියත ටෙලිවැකයට විශේෂ කාරක සභාවක් පත්කර එහි නිර්දේශ නීතිපතිවරයාට යොමු කිරීමට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අදත් පාර්ශව කිහිපයකින්ම චෝදනා එල්ල වුණා. ජනතාව මර්ධනය කරනවා ශිෂ්‍යෝ මර්ධනය කරනවා ගහනවා ඒවාගේ දේවල් කරනවා. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම අද අධිකරණ නියෝග පිළිගන්නේ නැති ආණ්ඩුවක් බවට මේක පත් වෙලා තියෙනවා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ දුන්නු තීන්දුවට පයින් ගහලා ඒක ගණන් ගන්න නැතුව අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව දුන්නු විනිසුරුවරුත් මේ වෙනකොට මර්ධනය කරන්න ඒගොල්ලොත් බිය ගන්නවන්න මේ වෙනකොට ආණ්ඩුව මේ වෙනකොට සියලු සැලසුම් හදාගෙන ගිහින් තියෙනවා. මේ සියල්ල වාර්තා කරන මාධ්‍ය ආයතන අද මර්ධනය කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මාධ්‍ය වේදීන් බයවත් බියවත් දාන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මාධ්‍ය ආයතන ආයතන වලට තර්ජනය එල්ල කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මේ සියත නාලිකාවට මේනකොට විශාල තර්ජනයක් එල්ල කරලා තියෙනවා. මේකේ මාධ්‍ය වේදීන් මේ වෙනකොට පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාදයේදී පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවන්න. එතකොට මේ මාධ්‍ය ආයතන සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ඒගොල්ලන්ගේ බහට අවනත කරගන්න. එහෙම නැතිනම් බය කරලා බියවද්දලා ජනතාවට ඇත්ත තොරතුරු ලබා දෙන එක සම්ප්‍රේෂණය කරන එක වළක්වන්න මේනකොට කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. මාධ්‍ය ආයතන බියවද්දනවා. මාධ්‍ය වේදීන් බියවද්දනවා. එඳා මේ ආණ්ඩුවට මතක් කරනවා රනිල් වික් වික්‍රමසිංහට රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට පොහොට්ටු ආණ්ඩුවට අපි අනතුරු අඟවනවා. මගේ කාලය ගත්තාම ජනාධිපති ධූරේ තුවක්කුවක් පත්වෙච්ච නැති එකම ආණ්ඩුව මගේ ආණ්ඩුව. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ රටට ඉහළම විදිහට දුන්න කෙනෙක් තමයි මගේ කාල සීමාව. ඒ වගේම මාධ්‍ය ආයතන වලට. මාධ්‍ය ආයතන දැන් ඔය පාර්ලිමේන්තුවේ තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කරලා ජාතික මාධ්‍ය ආයතනයකට අධිකරණයට ගෙන්නන්න පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂ සංවිධායක යෝජනා කළා පහුගිය දවස්වල. අපි ඒකට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධයි. දැන් ඇත්තටම වරප්‍රසාද කාර්ක සභාව හමුවට මේ මාධ්‍ය ගෙන්නලා ඒවා ඊළඟට එතනින් එහාට අරන් ගිහිල්ලා නීතිපති හරහා නඩු පවරන ක්‍රියාවලියකට ආණ්ඩුව සූදානම් වෙනවා. මේක පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාපුවාම විපක්ෂයක් හැටියට අපි ඒකට විරුද්ධව මත විමසුමක් කරා. ඡන්ද විමසුමක් ඉල්ලුවා. ඒක නමින් ඡන්ද ගන්න කියලා අපි ඉල්ලලා විපක්ෂයක් හැටියට අපිට ඒක විරුද්ධව ඒ ක්‍රියාවලියට විරුද්ධව අපි ඡන්ද ප්‍රකාශ කළා. ඒ කියන්නේ විපක්ෂයේ හැටියට අපි ඒකයි කිව්වේ අපි ආණ්ඩුව ගන්න හැම ක්‍රියාවකම අපේ සහාය දෙන්නේ නැහැ. දැන් මාධ්‍ය නිදහසට එහෙම නැත්නම් මාධ්‍ය භාවිතය කොයි කොයි ආරයෙන් හරි මර්ධනය කරන්න ලෑස්ති වෙනවා නම් විපක්ෂයක් කරන අපිට ඒකට විරුද්ධයි ජනමාධ්‍යයට නැවත වතාවක් බලපෑම් කිරීමක් හැටියට තමයි අපි දකින්නේ. මොකද විශේෂයෙන්ම සියත ආයතනය මෑත කාලිනව ගත්තොත් ශාල ප්‍රගතියක් මේ රටේ තොරතුරු ජනතාවට දැන ගැනීම සඳහා අවස්ථාව සලසපු ආයතනයක්. ඉතින් එහෙම ආයතනයකට අත තියනවා කියන්නේ ඊළඟ පියවරේ අනිකුත් සිරස වෙන්න පුළුවන්, අනිකුත් ආයතන වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම එකටම අත තියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඒක පක්ෂයක් හැටියට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගරු කරන, ඒ වගේම මාධ්‍ය නිදහස ගරු කරන පක්ෂයක් හැටියට, නායකයෝ හැටියට අපි ඒක තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා වගේම ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලනවා එවැනි කටයුතු කරන්න එපා කියලා. දැන් ගැටලුවක් ඇති වෙලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා පහුගිය දවස්වල සියත මාධ්‍ය ආයතන සම්බන්ධයෙන් විශාල කතිකාවතක් ඇති වෙලා වරප්‍රසාද විශේෂ කමිටුවක් දාලා ඒ කමිටුවෙන් නිර්දේශ නිකුත් කරලා මේ වෙනකොට ගරු නීතිපතිතුමාගේ උපදෙස් සඳහා යොමු කරන්න ලෑස්ති කරලා තියෙනවා දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්න සාමාන්‍ය පොදු නීතිය යටතේ මැඩ පවත්වා ගන්න බැරි සාමාන්‍ය පොදු නීතිය යටතේ මර්ධනය කරන්න බැරි ජනමාධ්‍ය ආයතන ජනමාධ්‍යකරුවන් සහ ඊටත් වඩා බරපතල දේ තමයි අපි නීතිය රන්දෙවල කියලා සලකන අධිකරණයේ ගරු විනිශ්චකාරතුමන්ලාට ඒ ආණ්ඩුවට හිතවාදී නෑ වගේ තීන්දුව හම්බෙන වෙලාවට බලපෑම් කරන්න මෙන්න දැන් වරප්‍රසාද පනත කියන නමින් විශේෂ කාරණයක් අඳුනාගෙනනවා. මේක කිසිසේත්ම හොඳ ප්‍රවණතාවයක් නෙමෙයි. මේ රට තුළ සත්‍ය අනාවරණය කරන බය නැතුව අදහස් ප්‍රකාශ කරන මාධ්‍යවේදීන් අතුරුදහන් වුණා අදටත් ඔවුන්ට මොනාද උනේ කියන කාරණාව දන්නේ නැහැ. ඇතැම් මාධ්‍යවේදීන් මහමග ඝාතනය වුණා. නමුත් අද වෙනතුරු අපරාධකාරයෙක් අත්අඩංගුවට අරගෙන නැහැ. ඒ ආකාරයට මේ පාලකයෝ උත්සාහ කරනවා මේ රටේ මාධ්‍යන්හි කටවහඬ. ඒ සියලු උත්සාහයන් අසාර්ථක වන තැන මේ පාලකයෝ උත්සාහ කරනවා රටේ පවතින නීතිය පාවිච්චි කරලා මේ මාධ්‍ය ආයතන මර්ධනය කරන්න. එතකොට අපි දන්නවා මේ වෙනකොට සියත මාධ්‍ය ආයතනයේ ටෙලිවැකිය කියනේ ජනප්‍රිය වැඩසටහන පවත්වාගෙන යන ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදියෙක් වෙන ලාල් මාවලගේ කියන මාධ්‍යවේදියාව මේ වෙනකොට පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කමිටුවක් මගින් සකස් කරන ලද වාර්තාවක් අරඹයා නීතිපතිවරයාට ඒ සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග සඳහා උපදෙස් පතණ්ඩත් ඒ වගේම ඉතාමත් සැකමුසු සහ ඉතාමත් පුදුම සහගත විදිහට මේ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවට ඒ නිර්දේශයන් යොමු කරන්නත් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. බොහොම පැහැදිලි මේ උත්සාහ කරන්නේ රටේ නොබියව ප්‍රශ්න කතා කරන මාධ්‍යවේදීන් නීතිය හමුවට පමුණලා ඔවුන්ගේ හඬ නිහඬ කරන්න අපි පැහැදිලිවම කියනවා මේ රටේ ජනතාව විදිහට රටේ ජනතාව දැනුවත් කරපු රටේ ජනතාවට ඇත්ත පෙන්වා දුන්නු ඇත්ත ප්‍රශ්නය නොබියව කතා කරපු මාධ්‍ය වෙනුවෙන් මේ රටේ නීතිඥ ප්‍රජාවත් අරගලයේ නීතිඥෝ සංවිධානයේ විදියට අපිත් එක පවුරක් විදියට පෙනී සිටිනවා කියන කාරණාව. දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාරක්ෂමතාවය ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්ඩ. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය. අපේ සටන ජනතා වරප්‍රසාද වෙනුවෙන්. ඒ සඳහා දත් ටෙලිවැකයක් ලියනෝ. මේ දෙසිය හතලිස් එක්වැනි ටෙලිවැකිය හොඳේ හොඳට අහගන්න. අපි කාගෙවත් යටත් වැසියන් නෙවෙයි. මේ අපේ රට අපි රට වැසියන්. රටවැසි චන්දයෙන් තමයි පාර්ලිමේන්තුවට මන්ත්‍රීවරුන් යන්නේ. පාර්ලිමේන්තුවෙන් ගෙදර යවන්නෙත් අපේ චන්දයෙන්මයි. එහෙම අපේ චන්දයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට යන අය තමයි ආණ්ඩු ක්‍රමේ හදන්නේ. ඒ කියන්නේ රට රට කරවන විදිහ ඇතුළත් ලේකනය නේද ඒකට තමයි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කියලා කියන්නේ. අද මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එහෙම මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් හදපු ව්‍යවස්ථාවක් නම් නෙවෙයි මේක ජයාර්ගේ ව්‍යවස්ථාව. හරිද අද ඒක ඔප්පු කරලා පෙන්න්නම් හොඳට සිහිබුද්ධියෙන් අහගන්න. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් හදන්නේ ජනතාව වෙනුවෙන් ජනතාවගේ අනාගතය වෙනුවෙන් ජනතාවගේ සුභසිද්ධිය වෙනුවෙන් මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවත් බැලූ බැල්මට එහෙම වගන්ති ගොන්නයි හරිද ඔන්න අන්න බලන්නක එහෙනම් අහගන්නකො නේද මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ හයවෙනි පරිච්ඡේදය. එහි හෙඩිම හෙඩ්ලයින් එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති මෙහෙවීමේ මූලධර්ම සහ මූලික යුතුකම් කියලා. කොමද තියෙන්නේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති මෙහෙවීමේ මූලධර්ම සහ මූලික යුතුකම් කියලා. හොඳේ දැන් එක ආරම්භේදිම ඒකැනි විසිහත එක මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. මෙහි ඇතුළත් රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති මෙහෙවීමේ මූලධර්ම ධර්මිෂ්ට නිව නිවහල් සමාජයක් ඇතිකිරීම සඳහා නීති පැනවීමේදීද ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍යානුශාසනයහිදීද පාර්ලිමේන්තුව ජනාධිපතිවරයා සහ අමාත්‍ය මණ්ඩලේ විසින් ගුරු කොට ගනු ලබන්නේ හරිද ගුරු කොට ඇ ඔන්න දැන් බලමු අපි වෙනුවෙන් මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කියන්නේ මේ ජනාධිපති අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සහ පාර්ලිමේන්තුව ඒගොල්ල ගුරුකට ගන්න ඕනෙ මොනවද කියලා තියෙනවා ඔන්නහ ගන්න අපි වෙනුවෙන් තියෙන දේවල්ටික හොඳේ හුඟක් තියෙනවා වැදගත්ම දේවල් ටිකක් විතරක් කරම් බලමුකු හරිද ආ. සියල්ලු තැනත්තන්ගේම මූලික අයිතිවාසකම් සහ නන් වැදෑරුම් නිදහස සපුරාලීම. ඒකෙම ඇ. ප්‍රමාණවත් ආහාරපාන ඇඳුම් පැළඳුම් සහ නිවාස පහසුවද. ජීවන තත්වෙහි නිරන්තර වර්ධනයද. විවේකය සහ සමාජීය සහ සංස්ෘතික ඉඩ ප්‍රස්ථා. නිසි පරිදි ප්‍රයෝජනයට ගැනීමද ඇතුළුව. ප්‍රමාණවත් ජීවන මට්ටමක් සියලු පුරවැසියන් තමන් විසින් තමන්ට හෝ තම පවුල්වල සාමාජිකින්ට අත්කර දීම නේද. අපේ වගකීමක් යුතුකමක් නේද. ඒකෙම ඊ තියෙනවා. කත් හරි වැදගත්. පොදුජන යහපතට ඉවහල් වන පරිදි ප්‍රජාවගේ බෞතික සම්පත් සහ සමාජ පලය සියලු පුරුවැසියන් අතර සාධාරණ ලෙස බෙදා හැරීම නේද. එක මරු. එහෙම බෙදිච්ච රටත්ද මේක ඒකෙම ඊ අර්ගන්න ඊ. නිෂ්පාදනයේ බෙදාහැරීමේ සහ හුවමාරු කිරීමේ මාර්ග රජෙහි රාජ්‍යායතනයන්හි හෝ වරප්‍රසාදලත් අතලොස්සක් අතෙහි හෝ ඒකරාශී නොවී සහ මධ්‍යගත නොවී. ශ්‍රී ලංකාවේ සකල ජනතාව අතර විසිර යන ධර්මිෂ්ට සමාජ ක්‍රමයක් පිහිටුවීම නේද එක නිකම් සමාජයන්නෙමේ ධර්මිෂ්ට සමාජයක් හොඳේ ඒකෙම ඌ යන්න අහන්න. නූගත්කම සහ මුලින්ම තුරන් කිරීම සහ සියලු තැනත්තන්ට අධ්‍යාපනයේ සෑම අවස්ථාවකදීම සර්වසාධාරණ හා සමාන ඉඩ ප්‍රස්ථා ලබාගැනීමේ අයිතිය සහත්තික කිරීම නේද. දැන් මේ විදිහට ඔය හයවන පරිච්චේදේ විසිහත්ත දෙක යටතේ ඌදක්වාත් විසිහත්ත තුන විසිහත්ත හතර ආදී වශය විසියෙන් විසි නමය දක්වාම තියෙනවා. විසි නමින් තමයි ඉවරවෙන්නේ විසි නමේ තමයි වැදගත්ම හොඳේ දැන් විසි හත දොළහා. ඒකත් හරි වැදගත් පවුල සමාජයේ මූලික ඒකකේ වශයෙන් පිළිගෙන ආරක්ෂා කළ යුතු වන්නේය දෙයිළඟට දාහතර ජනතාවගේ යහපත තකා රජය විසින් පරිසරය ආරක්ෂාකොට සුරක්ෂිතකොට වැඩිදිියුණු කළ යුත්තේය ගස් කපන්න එම බෑහොඳේ දැන් ඔය ලොකු ලොකු වචන පැත්තක තියලා මේක සරලවර්ගමක මෙන්න මෙහෙම හොඳේ ආහාර ඇඳුම් පැළඳුම් අධ්‍යාපනය ආරක්ෂාව නිදහස විවේකය මේ සියල්ල රටවැසියන්ට සමානව ලැබෙන්ට ඕනේ. මේ රටහෙමද පාසැල් අධ්‍යාපනය අරම්බලන්ට අදත් ගමේ දුප්පත් දරුවට ලැබෙන පහසුකම්ද මේ නගරේ ලොකු පාසැල්වල ඉන්න දරුවන්ට ලැබෙන්නේ එක සමානයිද නේද ගමේ පාසැලේ අදත්න් සාමාන්‍ය පෙළට උසස් පෙළට ඉංග්‍රීසි ගුරුවරු කොච්චර හිඟයිද. වැසිකිලි කැසිකිලි පහසුකම් නැති දරුව කීදහක් ඉන්න රටක්ද මේක. ආ රටේ පවුල් තුන්වේලතිය එක වේලක්වත් කන්නේ මොනතරං අමාරුවෙන්ද. අර එකතැනක තිබ්බ මතකද පවුල සමාජයේ මූලික ඒකකේ ලෙස රජයේ පිළිගන්නා අතර ආරක්ෂා කළ යුතු බව සඳහන් වෙනවා කියලා තිබ්බනේ දෙහෙම ආං දැන් අපි දන්නවා අම්මල තාත්තලා අද පවුල් පිටින් එක්කෝ රට දාලයනවා නැත්තන් සමහරවිට සීදි විනාසාගන්නවා. ඔය අලුතෙම්මාපු වාර්තාවේ තිබුණා ලංකාවේ අදවන විට සෑම පැය හතරකට හෝ පහකට වර එක් අයෙක් සීදි විනාසා ගන්න රටක් බවට මේ රට පත්වෙලා තියෙනවා කියලා. පහුගේ අවුරුද්ධ විතරක් මැරෙන්න උත්සාහ කළ ගාන අනූදහ පැන්ල කියලා එවාර්තාව තියෙනවා. දැන් එහෙමද මේ පවුල රැකලා තියෙන්නේ ජනරජයේ ජනරජයේ අසමත් කියන එක පැහැදිලිනේ නේද. දැන් අපට මේ රජයේ අසමත්කමට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරගන්ට බැරිද. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථායම මේ තරම් දේවල් දෙයි හාමුදුරුවනී අපිට දීල තියෙනවා නං අපිට බැරිද නීතිය ක්‍රියාත්මක කරවන්න. අපිට බැරිද මේ පිළිබඳව අධිකරණයට යන්න. අපිට බැරිද මේ පිළිබඳව අයිතිවාසකම් වෙනුවෙන් අධිකරණය දුත්තරයක් ඉල්ලන්න. ඒක විසි නමේ හරි අපූරුවට කියලා තියෙනවා. මේ ඔක්කෝමටික ලියාගෙන ලියාගෙන ගිල්ලා විසි නමේ අන්තිම වගන්තිය හරිද ඔය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හොඳේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ මූලධර්ම සහ මූලික යුතුකම් විනිශ්්‍යයට භාජනය කළ නොහැකි බව. මේ පරිච්චේදේ විධවිධාන හේතුකටගෙන නීතියෙන් කිසිම අයිතිවාසිකමක් නොපැවරෙන්නේ ය නීතියෙන් කිසිම බැඳීමක් ඇති නොවන්නේය. තවද මේ පරිච්චේදේ විධිවිධාන අධිකරණයේ හෝ විනිශ්්‍ය අධිකාරයක් මගින් ක්‍රියාත්මක කරවා ගත නොහැක්කේය. එම විධවිධහරවලට අනුකූලවීම පිළිබඳ කිසිම ප්‍රශ්නයක් කවර වූ හෝ අධිකරණයකට හෝ විනිශ්්‍ය අධිකාරයකට ඉදිරිපත් කළ නොහැක්කේය. දැම් පැහැදිලී නේද. මාර අයිතිවාසිකම් තොගයක් දීලා තියෙනවා. ඒවා අපිට ලැබෙන්නැත්තං ක්‍රියාත්මක වෙන්නැත්තං ඒ සඳහා සාධාරණය ඉල්ලන්න අධිකරණයට යන්න බෑ කියලා අරටිකෝක්කෝම කියාගෙන කියාගෙන ගිහිල්ල විසිනමයෙන් කියනවා කොහෙවත් යන්ට බෑ මේකෙ තියෙනවා හොඳේ කිය කියලා මාර රටක් මාර ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක්. ජනතාවට ලැබිය යුතු දේවල් වෙනුවෙන් මේ දේශපාලන බල අධිකාරියට එරෙහිව නීතියේ පිහිට පතන්න ඉඩ තියලා නෑ. එක තමයි ජයාර්ගෙ හපංකම්. ඒකයි අපි මේ නිතරම ලියන්නේ නිතරම කියන්නේ. මේ ඇත්තේ ජනතාවාදී ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් නෙවෙයි. මේක ජයාර් කියන තනි පුද්ගලයාගේ කැමැත්තට හදපු වස නැමැති අයිසින් තැවරු විෂකේක් ගෙඩියක්. මේ විෂකේක් ගෙඩිය දැම් විසි එක් වතාවක් කෑලි කපකප ඉවත් කරමින් ඉඳල්ලා වැඩක් නෑ. ජනතාවාදී ව්‍යවස්ථාවක් පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කරන්නටම අවශ්‍යයි. ඔවු අපේ චන්ද බලයෙන් පාර්ලිබේන්තු යනායගේ වරප්‍රසාදවලට වඩා ජනතාවගේ වරප්‍රසාද උත්තරීතර වන දිනයක් එන තෙක්ම සටන් කළ යුතුමයි. ජනාධිපතිවරයා සහ මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් අතර විශේෂ හමුවක් අද පැවැත්වුණා. ඒ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී. එහිදී IMF ඇතුළු කරුණු රැසක් සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ වුණා. මේ අපි වැඩසටහන් අපි ගත්තේ ප්‍රෝග්‍රෑම්. ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අපි අවසන් කරේ නෑ. ඇයි අවසන් කරේ නැත්තේ? ඒක දේශපාලනට යට වුණා නැත්නම් ජනමතයක් ඇති වුණා. ඉතින් ජනමතය හැදුවේ මාධ්‍ය. ඉතින් මේ සැරේ මං අහන්නේ ඒ නිසා මේ වතාව සාර්ථක කරන්න මාධ්‍යයෙන් සම්පූර්ණ සහය දෙන්න කියලා. මේක විතර නෙමෙයි MCC එනකොට කිව්වා MCC එක රට මේ දෙකට බෙදෙනවා කියලා. ඊළඟට IMF එකෙන් ගේනකොට කියනවා අපි බටහිරට යට වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ඔක්කොම කරගෙන යන්න අපිට අමාරුයි. ඒකයි මම මේ සැරේ එන්න කිව්වේ. මොකද මේ සහයෝගය තියෙනවා නම් 17 වෙනි එක අපි සාර්ථක කරන්න. අපි එකක් මතක තියාගන්න ඕනේ. අපි දැන් අමාරු තැනක ඉන්න. පරණ සෙල්ලම් ටික පරණ ගේම්ස් ටික ගහන්න බෑ. කැව්වොත් අපි තව යනවා. ඒකයි මම ඔක්කොලන්ට කිව්වේ මේ අතීතය අමතක කළා අපි ඉදිරියට යමු කියලා. මෙතුමලා කරු වැරදිත් තියෙනවා, අපි කරු වැරදිත් තියෙනවා. ඒකම නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කරපු වැරදිත් තියෙනවා. ඒත් අපි විශේෂයෙන්ම එකඟ වෙලා සහයෝගය දෙන්න කියලා. එච්චරයි මං ඉල්ලන්නේ. කතා බහක් යනවා විශේෂයෙන්ම මේ මුදලුත් රාජ්‍ය වේදම් පියව ගන්න යොදාගෙන ඉවරලා හොරකම් කරන්න සූදානම් වෙනවා වගේ කියන කාරණා. මේ ලැබුණු සල්ලි අරගෙන අපි මේ මාස පඩි ගෙවන. ඒක හොරකම් කිරීමක් නම් මේ නිකන් කතාවන්නේ එක මම මම කියන්නේ මගේ ඉල්ලීම තියෙන්නේ ඔය කතා කියලාන්නේ මේක නැති වුනේ. දැන් මේ සල්ලි ඔක්කොම අපි මේ සැරේ යොදවනවා පඩි ගෙවන්න. ඉතින් ඔබතුමා කිව්ව හැටි මම නවත්තන්නම්. එතකොට කියන්න මාධ්‍යයෙන් කිව්වා ගෙවන්න එපා කියලා. මම කියන්නේ ඔය කතා අරන් ඉන්න එපා. ඔහොම කියලා කියලානේ. ඔය කියන සමහර මිනිස්සු කරකම් කරන ඊට වඩා. ඔය ඉන්න මේ හැම එක්කෙනාටම වඩා ජනාධිපතියට මගේ පඩිය අඩුයි. ඔතෙන්ට යන්න එපා කියලා කියන්නේ මං කියන්නේ ආකල්පය වෙනස් කරන්න කියලා. මම හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමා පඩි ගෙවන්න කියලා කිය උදාහරණයක් විදිහට කලින් තිබුණ හැම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකම වගේ ආපු සල්ලි බැලන්ස් ඔෆ් පේමන්ට් සපෝට් විදිහට සෙන්ට්‍රල් බැංකුවට ආවේ. හැබැයි මේ මේ සැරේ පළවෙනි වතාවට ලංකාවට මේ බජට් සපෝට් වලට හම්බෙලා තියෙන මිනිස්සු ෆයිනන්ස් එකම හම්බුණා. අපිට ඒක අද හම්බුණා. එතකොට ඒක අපට මැනේජ් කරන්න පුළුවන් ඕනෑ හැටියකට. අපි ඇත්තටම මෙතුමා කිව්වා වගේ පඩි ගෙවන එක ඔප්ෂන් එකක්. ඒක ඔප්ෂන් එකක්. ඒ වගේම ඩෙට් සර්විස් තියෙනවා. අපි තුන් ෆොරින් ෆයිනන්සින් වල යනවා. අපි කන්වර්ට් කරන්න දුකෙලිම ෆොරින් ෆයිනන්සින් වල ඒ ඩෙට් රිපේමන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ හැම දෙයක්ම අපි ඊටාම සැලකිල්ලෙන් ඊටාම වගකීමෙන් තමයි මේ පාවිච්චි කරන්නේ. මට ඇෂුරන්ස් එක ඔබතුමාට දෙන්න පුළුවන්. දැන් මට කිව්වේ මං ආවේ හොරුන් ආරක්ෂා කරන්න කියලා. ඔක්කොමලා කිව්වේ මේ මල් උදා ලොරකම් කරන හොරුන් ආරක්ෂා කරන්න කියලා. දැන් IMF එක්ක සාකච්ඡා කළා දකුණු ආසියාවේ තදම දූෂණ මර්ධන නීතිය අපි ගේනවා. IMF ණය ගනුදෙනුවේ අමාරුම කාලය එළඹෙන්නේ ඉදිරියේදී බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන පවසනවා. දැනට ඇති ණය පියවීම සඳහා අප කුමක් කරන්නේද නැත්ද යන්න තීරණය කළ යුතුව ඇතැයිද අද කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නා. මේ අතර කැනේඩියානු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගැරි ආනන්ද සංගරී පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකාව තවමත් බංකොලොත් රටක් බවයි. ඒ සමග IMF පිළිබඳ වාර්තාව දැන්. අපි දේශපාලන වශයෙන් පමණක් කල්පනා කරනවා නම් මේ රටේ අනාගතයක් කවදාක්වත් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියන පදනම යටතේ තමයි බදු ප්‍රතිසංස්කරණ හා මිල ව්‍යුහයන් පිළිබඳ සූත්‍රය යනාදී ඇති කරගත්තේ. එවැනි අවශ්‍යතා රාශියක් ඉෂ්ට කිරීමෙන් අනතුරුව තමයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල එකඟ වුණේ මේ ගිවිසුමට අස්සම් කරන්න. අමාරු කොටස තියෙන්නේ මෙයින් පස්සේ තාම ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කරගෙන නැහැ. අපිට ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සඳහා කැමැත්ත පමණයි ලැබිලා තියෙන්නේ. සමහර අය අහනවා ලාභ ලබණේවත් විකුණනවාද කියලා. මොනවද විකුණන්නේ කියන එක තීරණය වෙන්නේ කොහොමද අපි ණය ගෙවන්න? මුදල් සපයගන්නේ කියන එක මත. දැන් පුද්ගලයෙක් ගත්තත් ණය නොගෙව්වොත් නඩු පවරනවා. අසාදු ලේඛනයට ඇතුළත් වෙනවා. එතකොට තමන්ගේ දේපොළ වතුපිටි ලාභ ලබනවා කියලා තියාගෙන ඉන්න බෑ. ඒ තියෙන ඒවා විකුණලා තමයි ණයෙන් බේරෙන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා රට එතනට වැටිලා තියෙන්නේ. මේ අතර තවදුරටත් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ මූල්‍ය සහාය බලාපොරොත්තු වන නිසා ශ්‍රී ලංකාව අසමත් සහ බංකොලොත් රාජ්‍යයක් බව කැනේඩියානු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වන ගැරී ආනන්ද සංගරී පවසනවා. By any standard of measurement, Sri Lanka is a failed and bankrupt state devoid of the political and economic leadership to support its most vulnerable and ensure long term political and economic sustainability. මේ අතර රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සතු කොටස් අයිතිය පැවරීම පිළිබඳ අද මුදල් ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යංශය මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබුණා. පසුගිය මාර්තු 13 වන දින එළඹුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම හා ශ්‍රී ලංකන් කේටරින් සමාගම ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් PLC සීමා සහිත ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව Colombo Grand Hyatt Colombo Hilton හෝටලය සීමා සහිත ලිට්‍රෝ ගෑස් පර්යන්ත පුද්ගලික සමාගම ඇතුළු ලිට්‍රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම ලංකා හොස්පිටල් සංස්ථා PLC යන ව්‍යවසායන්හි රජය සතු කොටස් අයිතිය පැවරීම අනුමත කර තිබෙනවා. මේ සඳහා පළපුරුදු සුදුසුකම් ඇති උපදේශන සමාගම් හෝ සංවර්ධන මූල්‍ය ආයතනයන් පත්කරනු ලබන අතර එවැනි ගනුදනුකාර උපදේශන සමාගම් තෝරා ගැනීම කෙටි කාලයකින් ආරම්භ කරන බවද මුදල් ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යංශය පවසනවා. රජයේ ආදායම් බදු වැඩිකර ගැනීම සඳහා බදු වැඩි කළ යුතුව ඇතැයි අගමැති දිනේශ් ගුණවර්ධන පවසනවා. දැන් ඉතින් දෑවැද්දක්වත් දෙන්න බැහැ ඒකටත් බදු ගහන්න යනවා කියලා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්. මරික්කාර් පවසනවා. තිත්ත බෙහෙත් කියලා IMF එක දෙන වහබොන්න පටන් අරන් නැති බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් පවසන්නේ. IMF පාර්ලිමේන්තු විවාදයේ දෙවන දවස අදයි. එහි පළ වූ අදහස් කිහිපයක් දැන්. වැටු පැඩිවීමක් කරගෙනීමට පුළුවන් හුස්ම ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවේදී ඒ වැටු පැඩිවීම් ලබා දෙන්න. නමුත් මේ දුෂ්කර අරමුදය පළවෙනියෙන් අපි ජයගත යුතුයි. ඒ සඳහා වූ ආදායම් මාර්ග වැඩි කරගත යුතුයි. ඒ සඳහා වූ බදු පැනවීම වැඩි කරගන්නට වෙනවා. තාත්තා බූරුව ගහලා ළමයින්ට කන්න නැතුණාම අම්මා බැංකුවට ගිහිල්ලා ගේ උගස් කරන්න ලෝන් එකක් ඇප්ලයි කරනවා. ඒ ලෝන් එක බැංකුවෙන් අනුමත කරාම ළමයි රතෙන් දානවා. ඒ වගේ සීන් එකක් තමයි දැන් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ධනපත්තට අමතරව තව බද්දක් තියෙන හෝමාරුවත් දෑවත් දැක්කත් දෙන්න බෑ. 탁සේරු වටිනාකම් මේ කොටසක් ආණ්ඩුවට බදු ගන්න රටක් බවට පත් කරා. අපි දැක්කා කන්න බොන නැති වුණාට සමහරු වහල්ලු වගේ ජීවත් වෙන ජනතාව කිරිබත් කනවා. රතිඤ්ඤා පත්තු කරනවා. කන්දරක් ණය වෙලා සොත්තන් ණයක් ලැබිච්ච වෙලාවට කිරිබත් කන මෝඩ මිනිස්සු ඉන්නවා නම් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒගොල්ලන්ට මේ රට වෙනුවෙන් ඥාණය පහළ වේවා කියලා. දැන් තත්ත්වය එච්චර හොඳ නම් අපි ඉල්ලා සිටිනවා ජනාධිපතිතුමාගේ ආම ඡන්දේසියන් මාධ්‍යවේදීන් මර්ධනය ඊට නිවට බියගුළු වැඩක් ඒවා කරලා ආණ්ඩු කවදාවත් පැවතුන්නේ නැහැ. ඒවා නැවතත් පාර වලුසෙක කරකිලා එනවාමයි අපි මාධ්‍යවේදීන් එක්ක හිට ගන්නවා තර්ජන ගර්ජන වලට රැවටෙන්න එපා බය වෙන්න එපා දූෂිත දේශපාලනඥයෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම දිගින් දිගටම කරන්න උන්ට විරුද්ධව නැගී හිටින්න එහෙම නැත්නම් මේ දේශපාලනඥයෝ කවදාවත් පාඩමක් ඉගෙන ගන්න අපි රටක් හැටියට කළ යුතු ප්‍රතිසංවිධාන මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් එක්ක තියෙන එකඟතාවයේ තිබුණත් නැතත් අපි කළ යුතුයි අපි මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට යා යුතුයි කියලා හිටපු කණ්ඩායම අපි කොයි වෙලාවක් කියවන යන්න එපා කියලා අපේ කණ්ඩායමේ ඔබතුමන්ලත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කණ්ඩායම තමයි කිව්වේ IMF එකට ගිය ගියොත් ආණ්ඩුවෙන් එළියට බහිනවා කියලා. ඒකත් දැන් ඉන්නේ වෙන හෙලිකොප්ටර් කියන ලකුණකින්. ඒවකට හිටපු රාජ්‍ය මුදල් ඇමතිවරයා මොකද්ද දිගින් දිගටම කිව්වේ? IMF එකට යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මහා බැංකුවට ගිහිල්ලා මොකද්ද කරේ? මේක බංකොලොත් වෙනකම්ම අවශ්‍ය වටික් කරා. අද මේ IMF එක ලැබිච්ච එක ගැන අපි මේ ලොකු සතුටකින් කතා කරනව නෙමෙයි. ණය ගන්න එක ගැන අපිට කිසි සතුටක් නැහැ. හැබැයි මේක කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ වෙලාවේ මේකෙන් ගැලවෙන්න ණයක් ගන්න ඕනේ. මේක ගෙනල්ලා මුදල් කාර්ක සභාවේ කතා කළා නම් අපි පැහැදිලිව කියනවා කොහොමද මේ මුදල් ලබා ගන්න ඕනේ? කාගෙන්ද මේ මුදල් ලබා ගන්න ඕනේ කියන එක. ණයක් ගන්න සිද්ධ වෙනවා කියන්නේ ලැජ්ජ වෙන්න ඕනි තත්ත්වයක්. පොළොවේ පස් කන්න ඕනි තත්ත්වයක්. ඇත්තටම ගත්තොත් මේක තිත්ත කසායකට වඩා මේක වහබනවා වගේ වැඩක්. මහා බැංකුව කොල්ල කාපු තමන්ගේ ගෝලයා අර්ජුන මහේන්ද්‍රගෙන් අල්ලලා පෙන්නන්න. පුළුවන් නම් හෙට පෙන්නන්න. එයාට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නේ නැතුව දැන් අපිට ඇවිල්ලා කියනවා IMF එකේ කොන්දේසියක් තියෙනවා වංචා දූෂණ නවත්තන්න. අපි ඒකට නීති රීති අනපනත් ගේනවා. මේවා හොඳයි කොණ්ඩේ බැඳපු චීනුන්ට. ජාත්‍යන්තර මුල්‍යාර මුදලෙන් ණය ප්‍රමාණයක් අනුමත වීම හේතු කොටගෙන රතිඤ්ඤා පත්තු කරපු මිනිස්සු හිටිය රටක් ලෝකේ තියෙනවා නම් තියෙන්නේ මං හිතන විදිහට ලංකාව විතරයි. ඒ ආර්ථික ස්වෛරීත්වයේ මූල අරමුදලට බාර දීලා තියෙනවායි කියලා හඬනගෙන සියලු දෙනා මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ தത്വයට රට වැටුනේ තාමත්ම හිතුවක්කාරී දඩබ්බර ආකාරයට ආර්ථිකය මෙහෙවීමේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියටයි. ඒ නිසා එහි වගකීම පාස්කු ප්‍රහාරයට වඩා දහස් ගුණයක් වැඩි. මේ රටේ මේ ප්‍රශ්නේ ඇති කරපු මේ අර්බුදයෙන් නිර්මාණය කරපු පුද්ගලයා දිහා බලලා අපි විශ්වාස කරනවා නම් ඒ අයට පුළුවන් කියලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න අපි විශාල මුලාවකින් ඉන්නේ. අපේ විපක්ෂයේ කට්ටියට තියෙන ආසයි බයයි වගේ තමයි. ඒගොල්ලෝ හුඟක් ආසයි මේ ණය ලැබිච්ච එක ගැන. නම් ඒකේ මොකක් හරි කෑල්ලක් හොයාගෙන මේකට ගහන්නම ඕනේ. මේ IMF ගමන් මාර්ගය ආරම්භ කරුවේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ මුදල් ඇමතිකම තියෙන කාලේ. ඒක දන්නේ නැති නිසා ආණ්ඩු පක්ෂ മന്ത്രിවරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා අර ආකිවිඩිස් වාගේ ගෙනාවු එකක් කියලා අප්පුඩි ගහනවා. නව දූෂණ මර්ධන පනතක් ගෙනීම සඳහා මේකේ දිරවාණු වෙන් කරලා තියෙනවා. රටේ 15 සිට ඉහළ දක්වා මේ හොරකමට දූෂණයට සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඔවුන්ගේ දේපොළ අරාජසන්ත කරලා ගිනුම් වහලා උපරිම දඬුවම් ලබා දීම සඳහා මේ පනත හරහා සඳහා හරියට ක්‍රියාත්මක කරන්න. දැන් ව්‍යාපාරික පුවත් විශේෂාංගය. දශක හතරකට අධික කාලයක් පාරිභෝගික විශ්වාසය රැකගනිමින් කීර්තිමත් නාමයක් වන සූර්යාසන් නාමය වෙළඳපොලට හඳුන්වා දුන් සන්මැච් සමාගම සිය සන්නාමත අනාපතිනිය ලෙස ශ්‍රී ලංකේය රිදී තීරයේ සම්මානනීය රංගන ශිල්පිනියක් වන යශෝදා විමල ධර්ම සමග ගිවිසුම් ගත වී තිබෙනවා. සන්මැච් සමාගමේ නව ප්‍රවේශයක් ලෙසයි මෙම නවතම ගිවිසුම් ගතවීම හඳුන්වා දී ඇත්තේ. ඉදිරියේදී මෙම නව හවුල්කාරිත්වය යටතේ පුළුල් ප්‍රචාරණ වැඩසටහනක් දියත් කිරීමට නියමිතයි. මුලින් පටන්ගන්ට වැඩිය මේ අවුරදල තව වැඩිදුරට අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ නමතිනවා සූරයා අනිත් එක ප්‍රඩක්ටක දානකොටත් හරි ප්‍රඩක්ටකත් තමයි අපි දාන්නේ අපි කවදාකත් මේ අඩු කරලා කිසි දෙයක් කරන්න නැතුව මහජනයට ප්‍රෝජනවත් වෙන්න හරියාකාරයෙන් අපි නිස්පාදක නිසා අපේ මාකට් එක සෑමදාම එක විදිහට තමයි තියෙන්නේ පරම්පරාවෙන් ආපු හොඳ දේවල් දෙමව්පියෝ දරුවන්ට කියලා දෙනවා ඒගොල්ලෝ එයාගේ දරුවන්ට කියලා දෙනවා ඔහොම ආදරය ගෞරවය මං හිතනවා මං පින් පින්වන්තයි කියලා. එහෙම ආදරයක් ලබන්න අවුරුදු 37ක් එක හා සමානව මං සූර්යා කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් දැක්කේ ඒ විදිහට. සූර්යා කියන්නේ විශ්ව ශක්තිය. බ්‍රෑන්ඩ් එක සන්නාම්ම තානාපතිනියක් වෙද්දිත් මම හැමතිස්සෙම හිතලා බලනවා. මේක මගේ ජීවිතයට කොයිතරම් බලපානවද? මොකද මං කියන දේවල් මිනිස්සු 100ක් විශ්වාස කරනවා. ඒ විශ්වාසය බින්දින් නැතුව පවත්වාගෙන යන එක මගේ යුතුයකම. Thank you. ඒත් සමගින් රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් වනවා. යළිත් හමුවෙමු උදැසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින්. ඔබට සුවදායි රාත්‍රියක්. දෙනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන එක ක්ලික් කර සියත TV සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව කලික් කරන්න.